nunc seriam me videtis. Constitue enim vobis legere in initium huius pulcheri mai fabulae medeae Senecae. Actus primus, loquitur medea. Di coniugales, tuque genialis stori, lucina custos quaeque domituram freta tipinnoam trena eh, lucina custos quaeque domituram freta tifin novam frenare docuisti ratem, et tu profundis saive dominator maris, clarumque titan divide in sorbi diem, tacitisque praebens conscium sacris iubar, hecatetri formis, quosque juravit mihi, deos iason, quosque medeiae macis fas est precari noctis aeternae caos, aversa superis regna manes quimpios, dominumque regni tristis et dominam fide meliore raptam voce non fausta precor. Nunc, nunc ad estes sceleris ultriques deae, crinem solutis qualidae serpentibus, atram cruentis manibus, manibus ah, non manibus manibus ehm um, atram cruentis manibus amplexae facem ad est talamis horridae quonda meis quali statistis coniugile coniugile tum novae letumque soceret regiae stirpi date est peius aliquid quod precer malum vivat per urbe serret in notas agens exsulpa vens in visus in certi laris iam notus hospes limen alien expedat me coniugoptet quoque non aliud quem, peius precari libero similes patri similes matri parta iam part peperi querela sverba quin cassum sero non ivo in hostes manibus excutiam facis cae loque lucem spectat hoc nostri sator sol generis et spectator et cur vincidens per solita puris patia decurrit poli, non redit in ortus et remetitur diem, da, da per auras curribus patriis vehi committa benas genitur et fragrantibus in nifera locis tribue moder et flagrantibus in lo in ignifera tribue moderari iuga Gemino corintos litro ponens moras, cremata flammis maria committa duo hoc restat unum pronubam talamo feram ut ipsa pinum posque sacrificas preces caedam dicatis victimas altaribus per visca ipsa quaere supplicio viam si vivis anime si antiqui tibi remanet vigoris belle femineos metus et in hospitalem caucasum mentu in due quod cumque vidit faces aut pontus nefas, videbit debet est mos, ef torida, tremenda caelo pariter ac terris mala, mens intus sacitat, vulneret caedet vagum, funus per artus, leuia memaraubi nimis, haec virgo feci, gravior ex urga dolor, mai ora iam escelera pospartus decent scusate, decent, decent est um, accentus germanicus, decent, decent, hm, difficili <laughs> mi. Maiora iam me scelera post partus decent. Ac ingerira te quid exidium para furore toto. Pariana narrentur tua repudia talamis. Talamis, repudia talamis, quo virum linquens modo, hoc quo secutas, rumpe iam signis moras, quae scelere partas, scelere linquendas domus. Chorus primus. Mm. Nescio quid metri sit, sed ubi de bimus. Atregum talamus, numine prospero, qui caelum superi, qui queregunt fretum, adsint cum populis rite faventibus, est asclepia deos minor ut in maece nas atavis edite regibus vel? Um, exegi monumentu aere perennius, en horati est idem primum sceptri feri scollat taurus celsa ferat tergore cantito, lucin am nivei femina corporis in temptata iogo placet et asperi martis sanguineas quas cohibet manus. Manus. Quae belligeris foidera gentibus et cor nu retinet divit copiam donetur tenera mitior hostia. Et tu, qui facibus legitimi sades noctem discutiens auspici dextera, huc in cede gradu marcidus ebrio praecingens rossio tempora vinculo, et tu, quae gemini praevia temporis, tardes stella redis semper amantibus, te matres audi te cupi und nurus qua primum radios spargere lucidos vincit virgine ustecor longe che cropias nurus et quasta igeti iugis exercet juvenum modo muris quorcare doppidum et quas aonius latex alpe iusque sacer lauat si forma verit aspici cedentae sonio duci, proles fulminis improbi, aptat qui jugatigribus, nec non qui tripotas movet, frater virginis asperae, cedet castore cum suo, pollux castibus aptior. Sic, sic, cae liculae precor, vincat femina coniuges, vir longe superet virus. Videtem, in, um, in in hu in iodem uh, carmina es car est corus um, metrum mutatur primo vel primum adhibetur uh, asclepia asclepiadeus minor tum ferecrateus ich heiß ferecrate ne quatsch quatsch est est est es gesagt est ähm, gluconeus Glykoneus wird ich genannt. Winkit virgene us decor. Dam da dam da da dam da dam. Ut. Ähm, dia nae sumus infide. Fotatsus kitis. Äh, tyrtarion. Et, ähm, Carmen Catuli sexagesimum primum, fotatsa? Mm. Benem. Ähm, sieg, sieg, sic sic kai Nicolai precor vincat femina coniuges vir longi superet viros Haecum cum feminio caused it in